Hey, welcome channel to my guys. Uh, hey guys, channel to my welcome. भगवान Thank you. Hello viewers uh, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पर नए आए हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे एक टेक्निकल चैनल भी है नीचे मेरे चैनल पर यहाँ के जो आइकन है उसमें क्लिक करने के बाद uh, तुम्हें थोड़ा नीचे स्कॉल डाउन करने के बाद तुम्हें मेरा टेक्निकल चैनल मिल जाएगा आइकॉनिक टेक बंदा तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और उसमें मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें अपना इंस्टाग्राम अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का यूज़र आई डाल देना और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैंने उस चैनल पर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले हैं और एक उसमें गिवे भी है जैसे कि अगर मैं ऐसे रेंडम पाँच बंदे को मैं चूज़ करूँगा उन लोगों को मैं फिफ्टी फिफ्टी करके फॉलोअर्स दे रहा हूँ अगर तुमको फॉलोअर्स चाहिए तो मेरे उस आ, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना यूज़र इंस्टाग्राम यूज़र आईडी डाल देना ठीक है और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना उस पर भी आ, मैं डिस्क्रिप्शन उस वीडियो के इस वीडियो पे भी डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का तो वहाँ पर जाकर मेरे को फॉलो करना थैंक यू